Да. Кто? Ну, жена, гражданский брак. Два брата, две сестры. Детей нет? Нет. Как вообще попал? Стаханова – это Луганская область, да? Да. Как попал? Так, так называемый ДНР, э, ЛНР, да, войска? Как Вы имеете в виду военизировано? Да, да. Как, мобилизировали? А, ну, как вообще произошло? Поехал в магазин. Ну, как, поехал домой после работы, ставил машину вышел магазин, вышел с магазина, подошли два военных, проверили документы, забрали. Это когда случилось? 20 э, апреля 22 года. А на какую должность? Сначала рядовой. Должность старший стрелок, стрелок. Угу. Где воевал? Попасная, Камышеваха, Катериновка, Золотаревка. Ну, последнее было под Солидаром, там, где взяли в плен. Когда? 25 э, ноября. Обстоятельства? Обстоятельства. Нужно было закрепиться в доме. Был в качестве проводника, вел группу. Э, зашли в Группу дом. кого? М? Группу кого? Группу людей из пяти человек. А, ну, они какие войска были? Мотострелки. Россияне или... Нет, это с, моих, как, с моего батальона. Окей, okay, ЛНР, да? ЛНР. Угу. Вот, зашли в дом, там никого не было. Э, потом через пару минут начали работать по нам танкам, по дому, с РПГ, ну, с тяжелого, артиллерия. Пустились в подвал, потом начали уже зачищать дома наши, ну, наш дом, получается, вот. До обеда просидели тихо, а потом нам начали закидывать гранаты. Вот. Ну, немножко поотстреливался. Потом завязался диалог. Мы сдались. Все. Ты сказал, что начинал стат, э, как бы погоны у тебя были рядовой, да, стрелок? Да, а, зака а, зака а заканчивал? Младший лейтенант. А, ну, это младший офицерский склад, да? Да. А вот это, это такая как бы быстрая карьерная лестница. А за что дали погоны? Ну, как у нас было переформирование батальона, мы были батальоном 26-34. Угу. Вот. Потом с нас сделали четвертый батальон. Вот. И при, при формировании батальона, ну, как бы, я не знаю, от чего они отталкивались, может, за какие-либо личные заслуги, как-то показал себя. Вот, и присвоили младшего лейтенанта, командира взвода. Хорошо воевал? Может быть. Воевал хорошо или нет? Ну, я так не думаю. Ну, укроп крушил, крошил или там, как <laughs> говорит, укропом? Ни одного не убил. Ну, стрелял? Стрелял. Ну, хотя ты, типа, как бы призна... ну, признаешь, потому что многие говорят, что даже не стреляли. А вот эм... сколько платили? Что? Сколько платили? Платили? Ну, у меня офицерская должность, получается, 230 тысяч рублей. Все наличка платилось? Да. А как происходило технически это? Вывозили в определенное место и платили. Кешем? Да. А, а это же много денег, типа 230 тысяч. И что, все с собой эти деньги возят? Кто с собой, кто сдалека, кто передавал через ну, высший офицерский состав, так сказать. Вот. А доверяли офицерам? Да. Что передавали туда, да? Да. А вот если ну, много гибнут, что с деньгами те, которые возятся, другие забирают? Я не могу этого знать. Потому что многие говорили, что у своих же забирали. В плане забирали. Деньги. Ну, там за двухсотили, короче, обнулили, короче, типа, забирали Я деньги. Я не все. сталкивался с таким. А до того, как мобилизировали, да, чем занимался? Водитель-экспедитор. А, фирмы какой-то, да? Да, было ЧП, ФЛП. И какая зарплата? 20 тысяч рублей. А жил отдельно от э, мамы? Да. Снимал квартиру? Да. Сколько стоит? Это ну, в Стаханове, я да? Я снимал полторы тысячи рублей. Это в, Стах... это в Стаханове, да? В Стаханове. Это очень низко. Ну да, это... А средняя цена какая? Как? А средняя цена сколько стоила квартира? 4-5 чтобы... тысяч. А гражданская жена чем занималась? Работает э, продавцом детской одежды. Какая у нее зарплата? Тысяч десять. разговаривал с ним, что мы, э, с ней, что мобилизировали? Ну вот, что делать и так далее. В плане, что делать дальше? Ну типа вот, ну типа мобилизация, да? Ты с ней разговаривал, советовался? Да, как бы мы пришли к немому соглашению, ну как бы я, ну мне там не место, ну, как... я не хочу, все, вот. Э, ну а когда пришлось, мобилизировали оттуда уже все. Ну, а не думал как-то там убежать, отпетлять или еще что-то? Нет, это все карается законом, садят. Зачем? Сколько дают? Я не знаю. А у тебя есть случаи у знакомых, которые сели? Нет. Смотри, почему я это спрашиваю? Все говорят, что это карается законом, и что садишься, там 15 лет дают или 10, но еще никто не видел по факту, что это случилось. И то же самое с россиянами. Но ну, не хочется же быть первым. Так кто его знает, может, не, не будешь. Это все Возможно. просто разговоры. Ну, потому что, чтобы понимать, ты это слышал со слов или читал? Что-то на уровне закона там. Со слов. Со слов. Ну, ты же понимаешь. Ну, смотреть с другой стороны, да, это слухи. Это то просто слухи. Ну, мы люди привыкли верить слухам. Хоть это и пагубно иногда бывает. Не, ну это вообще... Ну, да. Может, ничего такого С и нет. С таким сталкиваешься везде в повседневной жизни, к слухам. С Да не в общем. Не, про общее понятие слухи. Э, в четырнадцатом году поддерживал так называемый этот референдум? Нет, я не голосовал, но в декабре 2014 вступал в ряды. В ряды чего? Военных сил ЛНР. С целью? Деньги. То есть мотивом были деньги, да? Да. Сколько там платили? 15 тысяч рублей. А, ну, это же небольшие как бы деньги. Ну, за на этот тот ступ. момент было, надо было за что-то жить. А работы вообще не было? Не, работы практически не было. Я только выпустился с бурсы, ну, с училища. Только окончил 2014. Вот. Э, везде нужен опыт работы. Без опыта нигде не брали. А что заканчивал? Училище агрофирма. водитель экспедит... Ну, Слесарь по ремонту автомобиля, водитель. И сколько там пробыл? Три года. А где воевал? А, вы имеете в виду в военных силах НР? Ну, с 14 года, с декабря. Ну, в основном с военно-сербский район. Угу. У нас были определенные позиции. В основном там полигон и эти позиции. Дебальцево был. Ну, не конкретно Дебальцево, был в Чернухинском районе. Ну, там бои большие были в Дебальцево. Были, да. А что думаешь вообще об этой всей ситуации в 2014 году, которая случилась? Что я могу думать? Все это политика. Нам не дано что-то думать, что-то говорить. Объясни мне, вот что значит все это политика? Ну, высшие круги. Я могу только так сказать. Не нам об этом говорить. У тебя статус какой? плане? Ну, вот сейчас у тебя статус... Военнопленный. Статус военнопленного – это ты уже часть политики. Я так не думаю. Почему? У меня нет свободы слова. Почему? Ну, ты свободно же сейчас говоришь. Ну, это интервью. Да? Свободно. Что ты имеешь тогда в виду свободы слова? Каждое слово можно себя скомпрометировать. В смысле? Это как? Ну вот я сейчас скажу на Россию что-то плохое, приеду после обмена, меня могут там посадить. Скажу что-то на Украину плохое, да, ну вот в плане политики и все остальное. Меня могут отсюда не выпустить дальше. <laughs> Смотри, э, ты думаешь что-то плохое об Украине, ну, это ни на что не влияет. Конкретно об Украине? Ну да, я ну не думаю ничего плохого, что я думаю. Ну так в смысле, а почему ты говоришь, что я, если что-то скажу плохое об Украине, меня отсюда не выпустят? В смысле? Я же говорю, что если я могу что-то сказать, э, не обязательно думать что-то плохое, чтобы скомпрометировать себя. Но это все голимый треп. Ну, возможно. Это все голимый треп. А России, да, я уверен, что если что-то скажешь, боже, скажи а не так, то там можешь дать кувалда даже. Ну, я ж не Вагнер. Ага ну, кто его знает? Почему? Как, как, люди, как? люди уезжают, приезжают, и нормально. Никого никуда не забирают. Я не говорю, что там... Тоже слухи. Тоже слухи, да. Но снимали видео. А видео это как бы доказательство. Ну, было видео, правильно, с Нужином. С кем? Нужен. Это Вагнер. из с Я его лично не видел. Хорошо, мы Только сейчас... слушал. слушал. Мы не об этом, я просто говорю, ну то есть ты думаешь, если там что-то, это насчет Украины, это все как бы треп, э, если взять. Ну, ты записался тогда, то есть идеологии никакой не было, это просто деньги, да, в 2014 да, году? Да, я патриотом никаким не был. Ну, как бы, как, какой может быть патриотизм, если ты даже не знаешь, что это? А паспорта какие у тебя есть? Были. ЛНР и Украина. Украины просрочены. И Леонардо. не было, да. А кем себя чувствуешь вообще, вот как э, за национальностью, по национальности? ЛНР. ЛНРовец. Объясни, что это такое. Республика. <laughs> Нет, но ну, республика это как бы э, другое, да, вот объясни, кто такие ЛНРовцы? Луганская Народная Республика. Кто такие? Луганчане, Донбасс, Хорошо, вот я тебе могу объяснить, кто такие украинцы. Да, как родила, от, от кого мы там ну, исходим, какие там формирования были и так далее государственные. А вот что такие, ну, что, какая культура ЛНР, это кто? Культура ЛНР? Да. Ну, на начальной стадии она культура не сразу появляется. А так вообще больше к России ближе. Больше Почему к России? Потому что больше людей там разговаривают на русском. Вот, например, если будет э, иностранец, и тебя спросит, вот э, скажи, как ты можешь охарактеризовать ЛНРовца, да, чтобы ему объяснить, кто такой ЛНРовец? Сказать, скажи, посмотри на русского, увидишь ЛНРовца. Это то же самое, да? Ну, практически. А в чем разница тогда? В чем разница? Почему, если ну, такой, как русский, почему Россия не забрала так называемый Аланара и Донар к себе. Ну вот же референдум был, забрала. Вроде как. Когда? Э, если не ошибаюсь, в сентябре. В сентябре 2022 года. А с 14 по 22 год почему не брала? Ну, это можно объяснить только тем, что это как-то политически влияло. Как? Ну, сразу, она признала эти... А сразу с нахрапа, чтобы не брать. Так в смысле? Она же признала их, признала. Признала, как отдельные народные республики. В 2014 году Россия помогала в этой всей движухе на Востоке? Нет, я не сталкивался с ними. Только, может, техникой какой-то, и то это тоже слухи. Хорошо, деньги откуда были? Деньги, да, получается, да. Финансирование. Ну, я так думаю, это тоже слухи. А там, может, и республика. Откуда? Точно не скажешь. Откуда республика имела рубли и деньги? Заводы. А какие заводы там работали? И до сих пор работают? Алчевский, металлургический. Угу. За остальные я не знаю, работали ли они на данный момент. Оружием помогало или нет? Все возможно. Ну ты же был в Чернухино, правильно? Да. Под Дебальцево были россияне? Нет, я их там не видел. Ты не был там и поэтому не видел или не видел? Второе, первое. Не был там и не видел. Нет, и я поэтому был, не был. Я был там, но я их не видел. Я с ними не сталкивался. С россиянами. Но слухи были, что они там есть. Конечно. Слухи везде есть. Как закончить войну? Как закончить войну? Угу. Я думал прийти к определенному соглашению. Какое оно должно быть? Я не знаю. Украина должна отдать или вернуть территорию? Мое мнение, лучше уже отдать, потому что если пойти дальше, будет опять кровопролитие. А ты же провести свой, провести свой референдум, да, вот как украинский, отвести туда украинских представителей и провести как правдивый, если, ну, как говорят слухи, что референдумы все заставляют людей, вот провести свой правдивый референдум. А, да, как, да. а как, а как там провести референдум, если там российские военные? Договориться с ними. Как? Вот смотри, слово, я... Слово это такое, что всегда можно договориться, на ну, диалог. А с россиянами тяжело это делать. Я тебе объясню исторически, почему. Почему? Ну смотри, в 2014 году Россия забрала Крым. Да. Украина как бы прохлопала, да, прохавала это. Хотя это ее территория. Россия финансово и оружием, и этими всеми добровольцами помогла, чтобы запылал Донбасс. Донецк, Луганск, правда? Возможно. И до 22 -го года все уже шло к затиханию, правильно? Смертей почти не было ничего. Вот вы сказали, Россия помогла оружием, чтобы заповал Донбасс. Но можно же сказать это и с другой стороны. Давай. Как бы вот пришли, вот как, как говорят слухи. Угу. Вот. На Донбасс была как война. Вот если бы ну, Россия туда не заходила, ну, фактически. Вот. Я не видел там войск, ничего такого. Вот. А ЗСУ, ВСУ пришли сразу с артиллерией, с танками, колонны, БМП. Ну как? Это что получается? Они на своих нападают? Россия помогла смотри, уже. Как смотри. Э... Это же можно посмотреть как и гуманитарная помощь. Для чего? Для спасения людей. От чего? Ну, я же вам сказал, шли колонны, ВСУ, артиллерия. Все Кто начал обстреливать? Я этого не знаю. А я тебе скажу. А вы откуда знаете? А это все доказано э, снимками спутников и так далее. Кем, я там был. Кем доказано? И я там был. А кем доказано? А? а кем доказано? Каждая сторона будет говорить, что они правы. Вы сами это понимаете. Истины нет. Ну, Историю ну, смотри, пишут ну, победители. Смотри, ну ты же российским СМИ вер, веришь, правда? Я не всем новостям, а в общем верю. Не, давай, ну, то, то, есть, то есть мы, мы, мы, новости, то есть да. мы продолжим этот разговор, который ты сам начал, да? Была граница, и с линии границы Россия градом не фигачила. Я не по территории Донецка и Луганска. Я тебе просто говорю, да, это куча было расследований, карты, спутники и так далее. И они это фигачили. Это все. Э -э а теперь мне объясни. Ну, то есть, по Финляндии тоже так можно было фигачить? Вот, например, граница имеет с э, Финляндией, Россия. Тоже так можно фигачить или как? И, и финны ничего не должны бы были делать? Не посылать туда технику, ничего? Я не могу ответить. Ну, у меня вопрос к тебе, да? Украина шла защищать свои границы. Это как бы нормально. А, это так называется, получается. Предлог э, колонн и всего остального, это был да. А это не так называется, это так было. А, обстреливание, с, например, авиации по жилым домам, это тоже защищение горя? Какая авиация? Ну, была авиация. Я Где? слышал, ракеты летали. Где? Точки У. По Луганску. В Стаханове прилетели. Авиация Даже... была? Скажи, авиация, с какой авиацией самолет. были? Какой? Я не, не разбираюсь в них, поэтому... И где авиация ударила? Истребители в Луганске. Девятиэтажные дома. Ты был там на месте, когда они были? Я видел последствия. Много очевидцев, друзей. Это тоже слухи. Но проверен, так сказать. Я видел последствия, тоже все, разбито, все с видео да. и так далее. Вот это, это все, все слухи, которые как бы собраны с видео, да? По слухам и так далее, кто где Но бил. сейчас же тоже вся информация собирается с видео. Везде. Ну смотри, а теперь просто мне объясни логически, а зачем, типа, украинским ВСУ бить по гражданским? То есть мне логику немного объясни. Я здесь здравого смысла не ищу. Не, про, мне просто Потому объясни. что я сам не могу это объяснить, я не могу понять. Это высшие круги, я вам сказал. Ну, просто Поли... объясни, я тебя спрашиваю. Даже если я приму твой аргумент, просто объясни мне, зачем ВСУ обстреливать тогда было э, э, граждан, украинцев? Я же вам еще раз говорю, я ответить на этот вопрос затрудняюсь, потому что мне он неизвестен. Если бы я был каким-либо политиком, там, Возможно, и знал бы. А, у тебя, а теперь у меня к тебе вопрос к как представителю младшего офицерского склада, так, называ, так называемых ЛНР, которые воевали вместе с россиянами. За что воюет Россия, и ты вместе с ней воевал? Объясни мне. Ну, мы хотели, как я понимал, был общий план очистить Луганскую Донецкую республику. Вот ну как не очистить, а выйти на свои границы 91 -го года. Хорошо. Ты географию немного понимаешь? Не особо. Не особо, да? Ну знаешь, где Крым? Ну. А как хотели очищать территорию, заходя в Херсонскую область, в Киевскую область, Черниговскую, Сумскую область и так далее, и как они хотели выйти на границы Донецкой и Луганской области? Я объясняю эту тему. Они хотели просто свергнуть украинское правительство, ну, это так только объясняю. Стоп, стоп, стоп, стоп. Как зовут? Виктор. Виктор, давай все-таки как бы логического не будем пере перепрыгивать. Так, Россия хотела вместе с тобой и такими, как ты, выйти на границы Луганской и Донецкой областей или свергнуть правительство. Это две разные вещи. Ну, первое, это как бы воевали на два фронта, да, получается. Мы отбивали это, а вы, ну, они другие зашли, получается, да. Вот. Чтобы не было угрозы, как бы они делают котлы. То есть пол Украины, как бы, стоп, граница Путин Донецкой и Луганской области. Путин что говорил? Он хочет, как бы, освободить Украину от денацификации, там, чего, я не знаю, что это. Вот. А потом он сказал, ну, мы не будем захватывать ни чужие территории, ничего такого. Ну так, Виктор, объясни мне, так, денацифицировать, что это значит? Денацификация. Денацификация. Объясни мне, что это значит. Э, я так понимаю, это Э, на, нацисты и все остальное. Нацисты здесь есть? Я конкретно не сталкивался. Так Владимир Владимирович въебал штангу или как? Ну, если я конкретно не сталкивался... Я спрашиваю, это... Владимир Владимирович въебал штангу с, ну, этой, с этой заявлением? Знаю, что он там въебал, не думаю. Ну я хуй его знаю, ну может Шойгу въебал. Может. Или Пригожина, я не знаю, кого он там сейчас ебал, извини меня. Это же все политика. Ну так штангу. Если нациков нет, то, походу, Владимир Владимирович ебал в штангу. Ну, если я их не видел, это означает, что другие ведь не видели? Не, ну, ну, значит, ебал, в штангу, Владимир Владимирович. Здесь никто нацистов не видел. Ну, походу, Путин еб. Если он такое заявляет, здесь никто нацистов не видит. Ну, да, походу. Не знаю. Я не считаю, что он еб. Не считаешь? Нет. <laughs> Боишься? Чего? Ну, а кем ты считаешь Путина? Человек представительства, президент. Чего? России, Российской Федерации. Ну, нацистов нету. Я их не видел. А Владимир Владимирович, думаешь, видел? Ну, у него там разведка, я не знаю, от чего он отталкивался. Мне ж трудно об этом говорить. Я с ним не общаюсь как-то, не курю с ним сигареты. <laughs> Смешно. Нет. Ну, настроение неплохое. У кого? У меня. Да ты живой остался. Да, согласен. А так бы мог умереть за идею, которой нету. Я за идею не воевал. Я не идейный. Но мог умереть за политику, мог. не будучи частью политики. Так Меня вы могла говорите? машина сбить, переходя через дорогу. Мог сидеть дома, могло что-то. Давай возвратимся к вопросу. То есть заходили <clears throat> через Киев на границе Донецкой и Луганской областей, правильно я понимаю? Наверное. Наверное, да. Я ж не знаю, какие у них там стратегии были. Как я могу знать? Младший офицерский состав, которого нет ну, образования. Но тебе ну, же смешно, Вить. Да. Смешно, да? Настроение. Смешно, да? А для чего свергнуть нужно было правительство в Украине? Ну, я так думаю, это было для того, чтобы не было дальнейшей угрозы, потому что правительство Украины не, как, не сошлось бы на этих, не согласилось на том, что как бы, мы отбиваем ну, на отбитых территориях. Вот как с Крымом то же самое. Ну, они как бы не, не согласились, что это их территория, не их. Ведь вы, какие в этом стереополитики? М? Какие в этом стереополитики? Я так не думал. Я никогда политикой не интересовался, потому что мне это не интересно. Я думаю, что там Крым отбили или нет. Хочешь что-то сказать украинцам? Нет. Мне нечего им говорить. Россиянам? Да тоже ничего. Не забывайте нас. Все. Это кому-то, к россиянам? К россиянам. Хочешь быть армянином? Конечно, все хотят. Здесь нет ни одного, кто бы не хотел. А возвратишься воевать? Нет. Ну, если заставят? Не заставят. Вот Владимир Владимирович что-то ему снова в голову сбредет о денацификации. Ты ему поверишь? Снова я с чем Я до этого не верил, и в это не, и сейчас. <laughs> В смысле ты говоришь, что... Я говорю, что было так сказано. Я не сказал, что я в это верю. Ну, не верил, ну, забрали, пошел, снова заберут, пойдешь. Ну, а что, мне надо было текать? Ну. Здесь, mm. там же ж такие законы, как и здесь. Ну, чисто так физически, вот просто рассуждать с третьего лица. Несмотря ни, с, ни со стороны Украины, ни со стороны России. Есть полиция, есть пожарная, да, есть... Ну, да, ну все, и... Все эти структуры. И? Ну, вот я бы так же сел, как и здесь, да, например. В смысле? Смысл. Да нет, люди идут воевать, защищать свою страну. А я тебе, ну, а ты мне объясни, за что воюют россияне. Вот они здесь знают, что их мобилизировали. Нет, ну, сказать за всех людей, за что В смысле? А почему украинцы могут объяснить, почему их мобилизируют? Мобилизация в Украине до сих пор идет для защиты страны и своего народа. Видите? А за что воюют россияне, объясни мне. Тоже ноют здесь на стульчиках сидят. Не знаю. Ты сидишь, ноешь, меня мобилизировали. Объясни, за что. Нет, нет. Ты мне рассказываешь, что через Киев заходили, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Это мои предположения. Витя, это все голимый пи***ж. Все может быть. Все, что и все, говорят, все, вы, все вы здесь сидите как овцы. Все вы здесь сидите как овцы. Грубо говоря, защищаете Владимира Владимировича Путина. Я его не защищаю. Ты защищаешь. Каким образом? Ты говоришь, что он представитель, он не мог там что штангу говорит, и так далее. Что мне говорить на него? М? А что мне надо? А я тебя не заставляю У меня говорить. средняя позиция. Ну, Какая средняя? Вот это? <laughs> Или как? Нет. Это средняя позиция. <clears throat> Мне трудно сказать. Вот это нужно было показывать как, тогда-то, когда тебя забирали там со станок или откуда. Вот эту среднюю позицию нужно было показывать. Все может быть. Ты не согласен со мной? Возможно, нужно было, может, и упираться. Но ну, какой бы это был бы толк, непонятно. Может, посадили бы, может, нет, за уклонение. Вот. Вот и все? Может быть, а может, не посадили, кто знает. Не стал рисковать. А может, обменяют, а может, нет. Да, согласен. А может, в следующий раз, когда пойдешь, уже разговаривать мы не будем, а будешь в черном пакете, и все. Все может быть. Тогда уже будет все равно. Но ну, ты готов к этому? Все мы готовы так или иначе? Умереть. Да. А как может быть неготовность? Не знаю. Я думаю, что украинцы, они защищают свою землю и надеются, что ну, останутся Формально, живыми. да. А у вас все готовы умереть. За что? Никто даже не может объяснить, за что. Жизнь у нас такая, пошла нынче. Аланаровская, да? Да не, я думаю, это всех касается. Всех это кого? Людей. Каких? Из плоти и кости. Всех. И крови говорят. Крови. Я в общем говорю, я не говорю какую-либо нацию.